सब्सक्राइब करें यावर यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेनिंग को और प्रेस करें बेल आइकन और देखें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले hello friends welcome to my channel मैं हूं अबोल चलिए दोस्त आप लोग के लिए एक बहुत सारा अच्छा इंटरेस्टिंग एप्स लाया हूं दोस्त इस एप्लीकेशन में इतने सारे फीचर्स हैं जो कि एक साथ में मल्टीपल मल्टी मल्टीपल काम एक साथ में आप कर सकते हैं दोस्त जी हाँ ये अप्लीकेशन दोस्त बिल्कुल फ्री है आप इस अप्लीकेशन को आसानी से आप रिलाइज कर सकते हैं और हर फीचर का आप आनंद ले सकते हैं जी हाँ दोस्त इस अप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए मेरे दोस्त दोस्त मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें मैं इस वीडियो ई एप्लीकेशन के बारे में पूरा बताऊँगा मेरे दोस्त जी हाँ दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले आपको क्या करनी है प्ले स्टोर में जानी है प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए आप ड्रूप डायलर ड्रूप डायलर यहाँ पे टाइप कीजिए आप D R U P drupe dialer type कीजिए ड्रूप डायलर करने के बाद ये एप्लीकेशन आपका इस तरह से आ जाएगा उसके बाद आप क्या कीजिए यहाँ इंस्टॉल कीजिए आप अगर इंस्टॉल नहीं कीजिए कोई बात नहीं मैं आपको इस एप्लीकेशन का लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्त उसका क्या कीजिए इंस्टॉल कीजिए इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कीजिए जिससे मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है मैं इसको ओपन करता हूँ ठीक है ओपन करने के बाद आपके देखिए इस तरह से ये इंटरफेस आ जाएगा आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा बाद आप क्या कीजिए आपको कंटिन्यू करनी है कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट कीजिए और अगेन आप नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद फिर आप एक बार और नेक्स्ट कीजिए नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे परमिशन पूछ रहा है आप ठीक है आप यहाँ पे परमिशन दीजिए आप अपना कॉन्टैक्ट का परमिशन दीजिए अपना फ़ोन का परमिशन दीजिए दोनों का सेटअप पे क्लिक कीजिए और अलाउ कीजिए और अगेन अलाउ और नीचे नोटिफिकेशन में भी अलाउ करना पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे इसको अलाउ कर दीजिए ये अलाउ किया मेरा उसके बाद क्या कीजिए वाई पे यहाँ पे ट्राई जो रेड मार्किंग है इस पर आप क्लिक कीजिए ठीक है क्लिक करने के बाद ये आपका इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करनी है जो एरो मार्किंग दिख रहा है राइट की तरफ इसमें आपको ड्रॉ करनी है इस तरह से यहाँ ड्रॉ कीजिए ये आपका ओपन हो जाएगा ठीक है होने के बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आप कीजिए गॉट इट पे क्लिक कीजिए गॉट इट पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा फीचर्स हैं आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग का फीचर्स है वीडियो कॉलिंग है व्हाट्सअप है एस है और और ये एडवांस में आइएगा देखिए यहाँ पे एटीएम बेकरी वगैरह बहुत सारा इसमें एप्लीकेशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिया हुआ है अब सब फीचर्स का इस इस्तेमाल आप इजी वे में कर सकते हैं और ये आपका हर काम आपका आसान कर देगा आपको बहुत सारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है एटीएम खोजने के लिए अलग से एप्लीकेशन जरूरत देखने की ज़रूरत नहीं है गैस स्टेशन खोजने के लिए दूसरी एप्लीकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप यहाँ देख सकते हैं जैसे सपोज़ किया जाए कि मेरे पास अगर कोई मेरे पास कांटेक्ट है हम चाहता हूँ कि इस कांटेक्ट पे सिर्फ क्लिक करता हूँ हल्का सा प्रेस कीजिए इस कांटेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद हल्का सा ड्रॉ कीजिए राइट की तरफ ये देखिए और उसके बाद अगर इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ कॉलिंग लग जाएगा इस पर रख दीजिए कॉलिंग हो जाएगा और इस पर कीजिएगा तो ये कॉलिंग इंड हो जाएगा उसके यानी गिफ्ट में रिकॉर्डिंग हो जाएगा उसके बाद यहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगा तो ये व्हाट्सअप इस पर क्लिक करेंगे देखिए व्हाट्सअप खुल जाएगा इस तरह से देखिए व्हाट्सअप मेरा ये ओपन हो गया उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें इतने सारा फीचर्स है ठीक है अब क्या कीजिए सेटिंग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसा ड्रॉ करने के बाद आपको जो करनी है वीडियो कॉलिंग करनी है ऑडियो कॉलिंग करनी है या मेल करनी है मैसेज करनी है आप इस तरह यहाँ जाके इस पर रखिए आपका कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट से ला करके इसमें आकर ड्रॉ कीजिए रख दीजिए यहाँ आके छोड़ दीजिए आपका ये व्हाट्सअप खुल जाएगा वीडियो कॉलिंग कीजिए यहाँ पर रखिए वीडियो कॉलिंग हो जाएगा उसके बाद आप एक एक यूनिक फीचर देखिए दोस्त अब यहाँ ये देखिए सेटिंग का बटन है अब सेटिंग के बटन पे क्लिक कीजिए करने के बाद यहाँ देखिए थम स्वेप इस पर क्लिक कीजिए करने के बाद करने के बाद अब ये देखिए इस तरह से यहाँ मेरा जो कॉन्टेक्ट है इस पर आप क्या करते हैं थोड़ा सा ड्रॉ की देखिए अब देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है ये देखिए कितना यूनिक है एकदम पूरा अच्छा कितना अच्छा लग रहा है ये अब यहाँ से ये आगे छोड़ दीजिएगा कॉलिंग पे दे देखिए यहाँ कॉलिंग हो जाना चालू यहाँ छोड़ देंगे कॉलिंग होना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक ठीक है उसके बाद उसके बाद यहाँ देखिए उसके बाद आपको मैं बताता हूँ एडवांस फीचर के बारे में इससे आप क्या कर सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्ट को आप यहाँ पे देखिए डायलर कॉल लिस्ट उसके बाद ब्लॉक अगर किसी भी कॉन्टेक्ट को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं आसानी से अपना थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर दूसरा अगर थीम चाहिए तो थीम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना कॉन्टेक्ट को यहाँ से देख सकते हैं ये जो डॉट सामने स्क्रीन पर जो आता है आप चाहें तो इस तरह से डॉट ले सकते हैं या तो मिनी डॉट कर सकते हैं या तो डिजेबल कर सकते हैं तो सिंपल सिंगल डॉट भी आप इस तरह भी रख सकते हैं और ड्राइव मोड अगर आप ड्राइव में रहेंगे तो उसके लिए डिटेल है उसके बाद आप क्या कीजिए बैक आनी है आपको ठीक है बैक आइए बैक आने के बाद आप यहाँ देखिए सबसे आखिर में क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए एटीएम बेकरी एटीएम पे क्लिक कीजिएगा तो आपके आसपास सबसे नज़दीक आपके एरिया में कौन सा एटीएम है इसके बारे में डिटेल बताएगा इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आपसे ये लोकेशन पूछेगा अगर आपका लोकेशन ऑन है तो कोई बात नहीं लोकेशन और एस अगर ऑन नहीं है तो आप पहले ओपन कीजिए तो देखिए एस को मैंने ऑन कर रहा हूँ ये देखिए मेरा जी एस डिजेबल है इसको मैं इनेबल कर देता हूँ ठीक है यहाँ देखिए लोकेशन को मैंने ऑन किया ऑन करने के बाद आप देखिए यहाँ से इस तरह ऑपरेशन मेरे पास ऑप्शन ये आ गया है ठीक है आने के बाद जैसे हमको चेक करनी है मेरे नज़दीक में एटीएम कौन है तो एटीएम पे मैं क्लिक करता हूँ आप देखिए मेरा डिटेल में दिखेगा कि मेरा सबसे नज़दीक मेरा एटीएम कौन सा है और ये कितनी दूरी पे है कितने और सबसे पॉपुलर कौन है और सबसे अच्छा कौन है ठीक है और उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एक चीज़ और भी कि अभी कौन सा एटीएम ओपन रहेगा है ठीक है अब यहाँ देख सकते हैं अभी ये इतने सारे ओपन एटीएम जो ओपन है और कितना सारा बंद है वो आपको डिटेल दिखेगा उसके बाद मेरे नज़दीक में बेकरी कौन सा है ये आपका बेकरी के बारे में डिटेल दिखेगा और इसके बारे में आप देखना चाहते हैं कि मेरा कैफ़े कैफ़े किस जगह पे है तो यहाँ पर दिखेगा सारा डिटेल कितना जगह है उसके बाद सबसे पॉपुलर कौन है और अभी खुला कौन है कौन सा कैफ़े अभी खुला मिलेगा वो बात दिखेगा petrol pump night club shopping restaurant taxi stand दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर दीजिए मैं आपका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा दोस्तों अभी तक अगर मेरा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक यू